de mi estudio, no iré a empezar por una petecinda que la estáis haciendo, o estamos haciendo que nada. Saludos, especial de Boneiro. Mi nombre es Rex Angelar, y en estudio Bashi, mi team. Ervin, Santiago. Ervi Santiago, con eso conversar con un tiki de su vida y no te conoce un más de cerca. Ervin, ahora del mundo de media. Sí, correcto. Televisión. Correcto. Quanto nós nog zo'n dingen die, eh, eh, die hebben commissar aqui? Como como está a diferença, a upgrade, o desenvolvimento? não? Bom, já, dia como eu começar para a walk, tem diferença grande. A sombra, tempo como eu começar, tava tá cassete. Uhum. Mm-hmm. Um, memory card que nós usando a ainda não tá ainda. Bom, já até existia, mas estava tá usar tem des De como não tá walk? proprio curioso passare di come non trovare bacon Mac. Um, Dammi il numero. Mi tava Big Mac sì, pero non come te aku aku che qua attenzione. Mi ta passa riba riba riba riba già. Di kong, Di come vuoi dare pregunta anche aku reazione? Ma sì, per pregunta chi? Di kong, Posso mica sapere? Não tem um, um, um motivo explicável. Ok. E, e câmera não que nós usamos hoje em dia, antes tem um balance entre correr, blow, coberta, mas agora que nasce automático. Automaticamente a câmera focus, é mesmo com a luz, com, com vou mira e desarrollo aí. se nós trabalhamos na branco ou preto. Sim, sim, sim. sim Por exemplo, tem tempo que a mim, alguns trabalhos também trabalham na televisão, nós temos uma câmera com pantalla branca ou preto. Ah, ah, bom, se você conhece de, de como está branco com preto... Minha compreende ainda se de como não está o Becker Mac. Me tem de como está o Becker Mac? Sim, para mim, durante tem zoai, para mim compreender com a pessoa, me compreende... Pero, uma pergunta para a Burex. Bom, não está me capaz explicar algo, antes você pode encontrar algo outro. Não, é coisa... Ah, a abuela, de como? Né? não tem motivo de conversa. meu não tem motivo de com. Emocional, Bobira? Não. me senti que não um... Para defraudar um ende? Não, me defraudar um ende. Um baixi de, de, de Bobira? Não, é não baixi de bebida. Mas eu me saquei uma perna. Você saquei uma perna? Não. Deus, me não posso ainda que tu é baixi. lobu kewakesi Porta sa un día lo mi ¿De di kum buno ke wake ¿De ¿Cómo no wake Porque me sabe kota manera que está me dando um tique dessa de beca mesmo. Sabe que dava eh, da tour para lo que trata Estudio Bashi. Y mi nombre es Rex Engelad, a ver nosso un compañero como Erwin. Y essa aí da tour Especies nang boneriano daqui rato oh oh oh oh oh 아무렇게 아야 마음이 에코 기소아 sério abo comigo mira para trás câmera sério amanhã mais para aqui eu tá por abisami como é papia ok onde eu vou provar comida na chinesa. Passa é aqui 5 minutos e abre. Muita provar que come. Será que tem motivo não? De comer na é tua beca, meca.